ここでの目的は果たしたもう俺たちはこの場所にようあれ <laughs> 今から伝えるのは最後の船長命令だよく聞け白ひげ海賊団最後って ちょっと待てよ親父縁起でもねえ一緒に新世界へ帰るんだろ親父お前らと俺はここで別れる全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ俺は時代の残党だ 新時代に俺の乗り込む船はねえ行け野郎どもやだ親父船長命令だ行くんだよ随分長く旅をした ケりをつけようぜ海軍しい。エース行こうおっさんの覚悟が分かってる無駄にはしねえ白ひげを討ち取れ 一つ聞かせろエース俺が親父でよかったかもちろんだララララララい、たちは狙われとる おっと簡単には逃がさねえを塞いじまうのが早いかちょっとの炎で溶かしてやる 逃がさねえと言ったはずだ助かったと思ったがここがお前たちの処刑場だ覚悟いいな はいしこれで決めるうんを置いていくなて嫌だ急げの言う通りにするんだよい覚悟はいいあららやってくれる 決める超怪覚悟いいな慎重おっと見てくれるか決める 相手じゃ凍らねえなお前も燃えねえお互い様だねおいちそれ天使行こうおさんの覚悟を無駄にはできねえ強くなってなれ覚悟はいいないつかエースも超えてみせるさじゃあまだ今は俺が守る俺こそ選ばれたんだ もう限界だろう止まるわけにはいかねえんだラジはいな炎上の恐怖覚悟いいなナイスダイブ これで決めるまあいいどの道逃げられねえよ覚悟いいな時間ハックとうわ What?

あとは海軍を食い止めるだけだ全員で生きて帰れよ覚悟はいいな決める Huh! 広場が真っ二つに裂けただとまだこんな力を奴は本気でこのマリンポードを海に沈めるつもりだ俺の命と一緒になエースあと少しで逃げ切れるぞエースを解放して即退散とは な腰抜けの集まりじゃのう白ひげ海賊団船長が船長それも仕方ねえか白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃきエース敗北者取り消せよ今の言葉

覚悟決める炎上 じゃわしは死んでも死にかたじけないっ

れで決める行くぞ覚悟いいな助かったぜ この人生じゃありゃせんか火山爆発だ多あね俺たああ、行き場くれたんだ前に親父の偉大さの何がわかる人間は正しくなけりゃ生きる価値なしお前ら海賊に行き場所はいらん 白ひげは敗北者として死ぬゴミ山の大将にゃあつらい向きじゃろうが白ひげはこの時代を作った大海賊だこの時代の名が白ひげだ ギアじゃ言うて油断しちょりゃせんかお前はただの火わしは火を焼き尽くすマグマじゃ海賊王ゴールドロジャー革命家ドラゴンこの二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい貴様らの血筋はすでに大罪だ誰を取り逃がそうが 貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさんよう見ちょれおい待てルフィまだ息はありそうじゃの 次こそお前じゃ麦わら赤犬さん危ないリー ごめんなルフィエース急いで手当てちゃんと助けてもらえなくてよすまなかった何言ってんだバカなこと言うな誰か手当てしてくれエースを助けてくれ無駄だ自分の命の終わりくらいわかるもう持たねえだから ルフィ何言ってんだエース死ぬのか約束したじゃねえかよお前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエースそうだなサボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった 誰もそれを望まねえんだ仕方ねえ心残りは一つあるお前の夢の果てを見れねえことだだけどお前なら必ずやれる俺の弟だ昔誓い合った通り俺の人生には悔いはない嘘だ 嘘つけ嘘じゃねえ俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ俺は生まれてきてもよかったのか欲しかったのはその答えだったもう大声も出ねえルフィ 俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ親父みんなそしてルフィ今日までこんなどうしようもねえ俺を鬼の血を引くこの俺を 愛してくれてありが